أعزائي الطلبة النهاردة هنكمل آه، الباب الأول العناصر الانتقالية والحديد آه، وهنحاول آه، في حصة جديدة من حصص الكيمياء مع الأستاذ أشرف الهادي وهنكمل النهاردة شرح خواص العصر الانتقالية والحديد ومراحل الحصول على الحديد من خامته تابع معايا الفيديو للاخر وفي الاخر هسيب لك نموذج الكتروني علشان تحل شكرا سلام يلا يلا يلا يلا يا شاطر يلا حبيبي يلا يلا بدل ما مد ايدي عليك لنت هات يا صاحبي ما بغوص ليه ولا بقول لك امشي من وقت يلا شاطر يلا حبيبي يلا اتكل على الله اتكل على الله اشتري عمرك اشتري عمرك ما تستفزنيش هرزعك علقه هتضيع فيه ما تقدر في النهايه بعد ما عرفنا طريقة الحل آه تابعني باستمرار على آه القناة وعلى آه آه المدونة وهسيب لك اللينك في نهاية الفيديو أسفله وأي سؤال في مجال الكيمياء العضوية أو غير العضوية ابعت بيه وأهم حاجة بس إيه تخليك في بيتك ونفذ التعليمات لحد ما ان شاء الله ربنا يزيح هذا الهم عن مصر وعن العالم كله ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته